Assalamualaikum ya Tuhan. Oke Gusti. Mbok yo sekali-sekali panjenengan mampir ke sini. Ke bumi tanpa Panjenengan tingali wahai Gusti. Di sini berjejer anak-anak muda hasil produksi jenengan yang Wahai Gusti, Mbok yon jenengan sekali-sekali dolan kemari. Panjenengan mesti heran. kok ya di zaman ini masih ada anak muda yang suul adab dari kebiasaan umum mereka semuanya ini sangat peduli mereka semuanya ini tak punya apa-apa pasti tapi mereka memiliki segalanya Ya Allah Gusti Kuatkan mereka Mampirlah di hati kami Gusti Amin Wis, menutup.